私を論破してみなさいはいそれではここから祝賀パーティー移りますのでミスの皆さんはステージから降りてお待ちくださいあなた方のレベルでは この圧倒的美を理解するのに何万光年あっても っただけありがとうございましたあのごめんこんな綺麗な人初めて見たから。 何千回も聞いたよ幸せのお裾分けありがたく受け取りなさいまあいいけどね最近お姉ちゃんキラキラしてるし人生初の彼氏ができた効果だねできたんじゃないの私が彼氏にしてあげたのお姉ちゃん こんなに幸せな気持ち生まれて初めて広間さんのこと考えるとねなんかこの辺が熱くなるんだよね嬉しいような苦しいようなお姉ちゃんそれを人は恋と呼ぶんだよ 敵な人に出会えるなんて思ってなかったハーバードで頭いいしイケメンだし優しくて代々政治家の由緒正しい家柄だし何もかもが完璧なのこのまま時が止まればいいのにでもさちょっと心配じゃん心配モテるに決まってんじゃん ほら浮気とかさ 事中にごめん明日って空いてる空いてるけどどうかしたどうかしたって明日は俺たちが出会って1年の記念日だろ特別な日は一緒にいたいからさ広間さそれで明日の待ち合わせ場所なんだけどミスキャンパスのパーティー会場でもいいかいいけどなんで大勢の人たちに 俺たちの記念日を祝福してもらうのも悪くないだろそれにんそれにあとは明日のお楽しみええー、あごめん後でかけ直すね 広もさだお楽しみって何よ、うん、なんか楽しいことでもあるのそういえばあなたのイケメン彼氏この間本店に来てたわよ広政がですかうん買ってったダイヤのリング H ハート M ってリングに入れてもらってたけど明日までに仕上げてって言ってたけど何かあるのミキ結婚しようサプライズプロポーズ明日は一年記念日私のイニシャル指のお耳は用意そしてミ味ンの発言これはもう確定でしょ確かに かお姉ちゃんが結婚か会社の名刺も斎藤美希で発注したし社長にも仲人お願いしたし早っそうだハネムーンも予約しとかないとあそうだ明日何着てこうかなプロポーズ受けるんだったらそれなりにおしゃれしていかないと失礼だよね平正はタキシード着てくるかもしれないし グランプリになれたのは家族友人皆様の協力なしでは成し遂げられなかったと思います感謝を忘れずおごらず謙虚に前に進んでちょっと地味すぎた まだ来てないのかしらミキ先輩お久しぶりですどちら様中手川真理子ですよ去年の準グランプリの <laughs> ごめんなさいね必要のない情報は極力記憶から消去するようにしてるの先輩も遊びに来たんですかあ実はマリコもなんですよ 今アナウンサーやっててすっごい忙しいんですけどちょうどお休みもらったんでちょっと見に行ってみようかなってまさか先輩に会えるなんてあれヒロ来てるヒーロー出てきてよすいませんお客様申し訳ございませんどうなさいました斎藤広正いるんだったら連れてきて斎藤様どちらの早く連れてきてよ広正 すみません一度ロビーの方でお話いやここにいるんでしょ何あんたら何ちょっと広間さんに何かご用あんた誰宝石美希斎藤広間さんのフィアンセですけどあああんたがミスキャングランプリの 残念な女は私子供できたのうんおめでとうヒロに伝えといて父親になったからって ロマさの注意を引きたいからってそんな嘘つくなんてヒロにはたくさん女がいるの知らないのあんたはその一人ありえないわ私以外に女がいるなんて私を誰だと思ってるの宝石美希よもういい 自分で伝える哀れな女あ広政かもどうも広政が浮気だなんて 天と地がひっくり返るくらいありえないから。 ってもらえますヒロにはたくさん女がいるの知らないのあんたはその一人 皆さんのためにも必ず選挙に勝ちますからあなたさっきのどうでもいいけど大丈夫ひっどい格好だけど やっと私の話信じたんだなんかの間違いに決まってるだからちゃんと広間さんに確かめに来た今秘書に渡されたこれで全部なかったことにしろってお金早くしまっといて あいつはそういう男だよそんなことない絶対なんかの間違いに決まってるちょちょちょちょミキえどうしたんだよ私以外の女とも付き合ってるなんてね嘘だよね 他の女にも同じメッセージ送ってたのってなんかの間違いでしょね操作ミスとかねそうでしょちょっと落ち着こうかねこんなに汚れたってもう大変いくら欲しいの一応希望の金額は聞いてあげるからまあ今までのことは いい思い出としてさふざけないでよ誰がお金なんかじゃあ何えまさか君広政さんがあんたみたいな女を本気で相手にしてるとでも予定開けといてください大丈夫大丈夫ねえプロポーズプロポーズしようとしてたでしょブルガリのリングに HM ってイニシャル入れてたって言ってた <laughs> それは君のじゃないよ今日ミオの誕生日なんだ 違いますよ中手川真理子ですよああ真理子か <laughs> じゃあなんで今日ミスコンパーティーに私をああちょっと見てみたくてさ俺のこと好きな女が一堂に返してるところよっ21世紀の笠間場

痛い女今痛い女って言った <laughs> いい女の間違いじゃなくて私が痛い女なわけないでしょどんなにわめいても無駄だどういう意味お前がどんなに騒ごうが政治家一家の御曹司様は痛くも痒くもないそんなことない見てなさいもう一度あいつを振り向かしてゴミのように捨ててやる 絶対に見返してやるんだから無理だな無理じゃない私は今までどんなものでも勝ち取ってきたのじゃあ総理大臣にでもなってみればはあそうでもしなきゃあいつを見返すなんて無理だ の如月先生から一言お願いしますさん本日は誠に入塾おめでとうございます皆さんは今日からここで一生懸命勉強していただき いつかは立派な政治家になってこの国の将来を担うちょっとはい注目東京大学経済学部首席卒業ミスキャンパスグランプリ宝石美希24歳この度 総理大臣を目指すことになりましたこちらで総理大臣になるための勉強をさせていただくことにしましたのでどうぞよろしくあのすいませんちょっとすいませんあの政治家に一番ふさわしいこの私を入塾させなかったら 絶対に後悔しますよ私は本気です今日付でブルガリもやめてきました今すぐ入塾させなさいあの今年度は 入塾試験も終えておりますので特別待遇で結構いやそう言われましてもルールを守れないやつは政治家失格ださっさと帰れあなた昨日の来年度お待ちしておりますので申し訳ありませんお一人ください この私を追い払うなんてバカな塾ねあの敏腕政治秘書とかいうババアだってどうせ大したことないんだから本当に失礼したのはこの高い刺激を追い払うなんて本当にどうかしてるのよババアで悪かったわね <laughs> 今までたくさんの政治家見てきてそれこそ30回以上の選挙を経験してきたけど まあ基本的にはどの政治家もみんな同じような感じでもあなたみたいな子初めて <laughs> どういう意味ですか総理大臣になりたいのって斎藤弘正に振られたからリベンジですフフ <laughs> 面白いわねあなたって総理大臣の椅子座らせてあげましょうか絶対に嫌ですなんで この人に手伝ってもらわなきゃいけないんですか俺だってお断りです無駄なことにエネルギー使いたくないですか無駄なこととは何よ私は総理大臣になる女よお前には無理だ私にはこの類いまれなる美貌と知性があるのよだから政治家に必要なのは人に愛される力だ愛される力 このアナウンサーでも見習えなんだかハッピーなことがありそうですねということでマリコの「マリマリ」お天気でした次のコーナーはヨッシーのファッションチェックですそれではスタジオにお返しします冗談じゃないわこの一緒にいるだけで IQ 下がりそうな女に私が劣ってるっていうの爪の垢でも煎じて飲め キサラリさん、あのね総理大臣になるためにはまず選挙に勝って国会議員にならないといけないそして選挙は一人ではできないあなた選挙を手伝ってくれる友達とかいる私は塾もあるからあなたにつきっきりではいられないその点門脇君だったら ジムのスタッフだから融通も利くしそれに何よりね彼は以前新人の候補者を何度も当選させてきた有能な人だったのよあの人がそうよ私が一から育て上げたんだから門脇君に任せたら安心 門脇君力貸してくれるわよね <laughs> すいませんいくら如月さんの頼みでもこれだけは <sighs> ねえねえねえいつまで休業しているつもりあなたの本当の仕事は 政治秘書なんじゃないの命がけで支えたいと思える政治家に出会うまで秘書に復帰するつもりはありません今のままのあなたじゃ一生そんな政治家なんか出会えないわよどんな候補者でも勝たせるそれが一流の政治秘書なんじゃない わかりましたその代わり俺の言うことに従わないならすぐに降りる分かったわよ選挙ぐらい何だってのよまずはゴミ掃除からだ隅々の埃まで一つ残らず取れ掃除は関係ないです掃除と政治は全部つながってんだこれから選挙の基本について教える まず選挙に必要なのはこの地盤看板カバンの3つだ私を誰だと思ってるのそんな基本的なことを知ってるに決まってるであ従わないなら降りると言ったはずだ、はあ、私はただ知ってるって言っただけお前の知識自慢に興味はない でどうする続けるのか、うん、聞こえないへい返事は「はい」だはいまず地盤は講演会や応援団体のこと看板は知名度カバンは金この中でお前が持ってるものは一つもないただ そんなお前でも一つだけ勝てる方法はある大きな政党の公認候補になることだ公認候補公認候補として立候補すればその政党から選挙資金が補助される上に党の息のかかった票が確実に手に入る一番大きな政党である民主党の公認候補になれば地盤看板カバンがなくても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 書類審査も論文もクリアして簡単に面接まで来ちゃいましたけど当然だ公認候補の選考で一番ハードルが高いのは最後の面接向こうが探ってくるのはどれだけ票を集められる人材かどうかだそれなら余裕ね読もしてたからファンはたくさんいるのインスタやツイッターのフォロワー数はそんなくだらないものやってるわけないでしょ 私は誰かにこびないと支持を得られないような人間とは違うのだったらファンがたくさんいるとは言えない私が言ってることが信じられないっていうの門脇君の言う通りよいくらファンがたくさんいても目に見える数字で証明できなきゃ信じてもらえないのねえ今からでも遅くないんじゃないのかしらインスタグラムだったらあなたのビジュアルとか ファッションセンスとかでいくらでもフォロワー数は伸ばせるんじゃない <laughs> そうですよねこの私なら一気にフォロワー数万人くらい面接までにフォロワー30万30万2週間で30万はちょっと多すぎるんじゃないそうですねこんなやつにそこまでの人気はありませんね やってやるわよ2週間でフォロワー30万集めてみせるわ美咲写真撮って。 ど後でねちょっとインスタの利用率が一番高い21時から22時の間に更新したいのまだ時間あるじゃんやるからには全力でやりたいの ブルガリのパーフェクトミステイクこれは失敗には全て意味があるという意味が込められているそうよまあ私には失敗なんてないけどねねえ、うん、最後の一部いらないでしょなんでえいらないだって失敗しないあちょっと私がやるよダメダメダメダメダメ 毎日毎日更新して頑張ってたけどさすがに30万人は無理だったわね最初から分かりきってた結果ですわざと無謀な数字言ったでしょそれであの子が選挙を諦めれば自分が解放されるからあいつには無理ですよ選挙に勝つなんて選挙に勝てるかどうかは秘書次第よ あなたが自分のことしか考えない嘘だらけの政治家に嫌気がさしてるのはわかるでもあの子はそうじゃないじゃない振られた腹いせに出馬するなんて自分のことしか考えてない証拠ですよでも嘘はついてないおはようございますおはよう昨日伝えた民事党の講演会 必ず二人で行くのよ電話でも話した通り次の主演戦でここにいる孫の広政を出馬させようと思ってるんだ <laughs> 君にはぜひこの広政の選挙参謀としてだな <laughs> せっかくなんですけどそのお話は。 今回はもう別の候補者の選挙に関わっておりますので誰なんですか如月さんが手を貸すなんて新人候補者です宝石美希という講演会で話してた党員の心得は明日までに暗けしとけはいはい分かってます返事は「はい」だ はい。とんかつとんきポイント貯まると豚汁無料あ返せちょっとあちょっと待ってよ私も入れなさいよちょっとお願いしますお願いしますお願いします 願いしますお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますこんなとこで何やってんの見たらわかんでしょ 降ろさなかったんだヒロにもらったお金全部使っちゃったからとりあえずこんなことやめてあったかいとこやめてよ東大卒の美人エリートにはこんなことかもしれないけど私はこれで日給6000円もらって生活してんのどうせ私のこと哀れんでるだけなんでしょ ええ哀れんでるわ妊婦なのにこんな薄着で雨の中ティッシュ配って哀れで愚かでかわいそうだなって思ってるあんた喧嘩売ってんの 私は嘘をつかない主義なの貸して東大卒の美人エリートなめないで私なら30分で6000円稼いでみせるそんなの無理に決まってるでしょ私に無理なんてないのやる前から決めつけないでお願いします お願いしますお願いしますお願いしますお願いします 人でやれば15分頭使えお願いしますお願いしますよろしくお願いしますすいませんお願いしますおはようございますおはようございます行くぞえちょちょどこ行くのテレビ取材だ午前中に2件 その後にラジオ番組夜は動画サイトの生放送番組そんなにフォロワー数増やしたくないのかちょちょちょ待ってフォロワー30万人達成おめでとう いや露出を増やした途端一気に17万人増えるなんてさすが門脇君ね当たり前のことをしただけです私ってやっぱり人気者明日の面接でフォロワー30万人って言ったら相当ポイント高いはずよあとはまあ練習した通りにねやってくれれば絶対に合格します頑張って は終了ださっさと帰れ如月さんがまとめてくれた面接の質問事項にもう一回目通したら帰るさっきもやっただろもう一回やっておきたいの絶対に失敗したくないから 7時にとんかつトンキに集合え勝負の前はとんかつだ今なら豚汁もつけてやるちょちょちょ勘違いするなポイントがたまってるだけだ じゃんデートなわけないでしょないないあんなやつがデートだなんてだったらなんで私に電話してきたわけデートに誘われたと思ったからじゃないの違うわよ暇つぶしにかけただけもうそんなこと言うなら切るからね <sighs> デートなわけないデートなわけ 時間を守れない奴は政治家失格だごめんなさい今日行けなくなっちゃって妹が体調悪くなって本当ごめん妹は大丈夫なのかうんお前も無理するな体調管理も選挙活動のうちだじゃあ明日 さいミキさんどうも急に電話してきて何用があるんだったら早くして。あの時はごめん 俺本当はミキと結婚したかったんだでもうちは結婚相手も自由に選ばせてもらえなくて今さらそんな情けないよな親に逆らえなくて 大事な人を傷つけるなんて飲み直さないか俺の部屋で おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはよう。 昨日あいつと会ってたんだろえっ今日の面接は中止ださっき連絡があった あのね民事党っていうのは役員も年配の人が多くてお堅い党なのそれが野党最大の立命党の候補者とこんな写真裏切り行為って見なされても仕方ないじゃあ公認候補にはなれないってことですか当たり前でしょこんな大切な時期に 一体何やってるのよもっと賢い子だと思ってた。 姉ちゃん？失敗には全て意味がある。 からふざけないで絶対絶対絶対見返してやるんだから通してって私宝石美希と申しますこちらの公認候補にしていただけないでしょうかごめんね 公認候補はもう決まっちゃったの残念だったねうちのキャッチフレーズはこれですこここれ牧場牧場牧場って何あの牧場って何ですか牧牧場とスポーツって関係あります私を公認候補にお願いします美貌と知性を併せ持ったこの宝石美希なら 総理大臣になれること間違いなしです愛国精神よりも自己愛が強すぎるようなのでぜひ私を公認候補にお選びください私宝石美希は 必ず総理大臣になってみせますちょっとパワー強すぎるんでお断りしますなりますうちの音勘違いしてないなんかそういうことじゃないのちょっとあ失礼します人間よりも動物に愛される高橋美希です とてもそんなふうには見えませんけどお帰りください ここまでバカとはな公認取れればどこの政党でもいいのか小さな政党でも私なら勝てる自分の理念や志と合った政党じゃなきゃ意味がないだろう 私の理念清和と決まってた公認候補が体調を壊して辞退したらしい今穴埋めの候補者を探してる話はつけておいた お前みたいな女がそう簡単に諦めるわけないからだ の時あなたにもう嘘なんかつくなそこら辺の政治家がやるようなことするなお前はバカ正直で周りに痛いと思われてるぐらいがお似合いだ なかったことに違う違う違うごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいちゃんと何でも言うこと聞きますからお願いこの度は宝石美を公認候補にしていただき本当にありがとうございましたありがとうございますいえいえ大歓迎ですよこんな若くて綺麗な人 しかも秘書が門脇さんなんてもう我が党としてはありがたい限りですよ <laughs> さあさあどうぞお座りください失礼しますあそうだ川口君はい昨日いただいたバームクーヘンをお出ししてあはい美味しいですよね、ね、美味しいですよいやうちみたいな党は一般公募しても全くで今回は選挙区も悪いですしねなんてったって 斎藤のお坊ちゃんが出馬する神奈川19区ですからねたった一つの議席をかけて斎藤博正と直接対決する どうした勝つんじゃないのか当たり前でしょ私を誰だと思ってるの宝石美紀よおお <laughs> いやその息ですその息さあさあどうぞあ奥でお願いしますはい 賞未来おめでとうございますおめでとうございますいや素晴らしいね前に木更木さん言いましたよね選挙に勝てるかどうかは秘書次第って俺が必ずこいつを勝たせてみせます私の歴史に黒星つけたら承知しないわよはい可愛らしいね この度はありがとうございましたまず最初にやることは選挙事務所と選挙カーの準備だそれからポスターやビラパンフレットの作成選挙12日前の公示日に選挙管理委員会に立候補届を提出その日のうちに県内300か所にポスターを貼る ビラを配るときはちゃんと有権者と目を合わせて渡すはい配るときは宝石美希ですよろしくお願いしますなおはようございますおはようございますあのー、ありがとうございます言ってみろ名前だけだと覚えてもらえないかもしれないからもう少し私の魅力を足すとか例えばこの美貌とか演説でやってみろ 返事はえいいきなりいきなりだ行くぞあはい清和島の宝石美希です宝石のように美しく輝く宝石美希です宝石美希ですどうぞよろしくお願いいたします私一人では何もできませんですが 皆様の力があれば美しい社会を作ることができるのですですから宝石美紀宝石のように美しく輝く宝石美紀美しく輝く宝石のような宝石美紀清和島の宝石美紀どうぞよろしくお願いいたします 丈夫かあまり人が集まってないなインスタではフォロワー数増えてるんだけど SNS の中で人気でも直接有権者に訴える力は今の前には足りないってことだ私に 伝えしたいことがあります今日で中手川真理子はアナウンサーを卒業することになりました短い間でしたけど本当にありがとうございました残念ですね真理子ちゃんは本当にたくさんの人に愛されてましたから選挙の手伝いですかあなたアナウンサー辞めたのよね先輩アナウンサーにいじめられて 女の人の嫉妬って怖いですよねじゃあ仕事が決まるなんか変な感じこうやってお茶してるのあんなに冷たかったのにミスコンの時もその次の年のパーティーももしかしてマリコの人気と知名度で人を集めたいからとかですか どうして選挙なんて出ようと思ったんです政治なんておじさんやおばさんに任せておけばいいじゃないですかもしかして広政先輩のせいですかあんな男のことなんて 綺麗さっぱり忘れた方がいいですよこんな仕返しみたいなバカみたいなこと分かってるわよバカみたいなことだってけどやると決めたことは最後までやり通したいのここで逃げたらあいつの思うツボだもの そんなの宝石美樹らしくないでしょけどマリコにできることなんてお願いします中手川マリコさん私に力を貸してください 女先輩やめてください土下座なんあなたの力が必要なんです私を助けてくださいお願いしますお願いしますあなたじゃなきゃダメなんですお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますお願いします助けてくださいねえすごい人 人を集めるにはまずは人だかりを作る選挙の基本だでもどこからこんなに大勢の人中手川さんの友達だああ来てくれたんですねマリコすっごいハッピーありがとうございます先輩今みたいな感じで 感謝の気持ちを忘れないことが大事ですからああいや今のはちょ人に愛されるようになりたいんですよねやるわ宝石美樹さんですかはい ずいぶん若い候補者さんだこと本当ですか私もあなたみたいに若い時があったのよねえー、すごい昔はこれでもモテたんだからえー、信じらんないあちょ先輩使い方間違えてます 可愛いわね。堺町商店街のため、チャレンジし続けます。宝石、ねえねえおばさん。皆様宝石二期をよろしくお願いします。ねえねえおばさん。おばさん。これ硬くて開かないんだけど。そんなのお母さんにやってもらいなさい。ね、ごめんね。 <laughs> あのねフルトップはテコの原理を応用して作られてるのだから支点から作用点までの距離より支点から力点までの距離を離せば小さな力で動かせるのどうぞすげえ 様のもとにやってきました初孫ができたら元気になっちゃってがんがなくなっちゃったんだって、えー、そんなことあるんですか本当なのよシルバーセンターのお友達に聞いたのそれってこの前言ってた菊代さんですかあら覚えてたんだやっぱりそうだ <laughs> ねえねえおばさんピーマンってどうやったら食べられるのあのねピーマンには ピラジンとクエルシトリンっていう苦味成分があってでそれを消すには半分に切って数時間風通しのいいところに置いておくのそしたら苦味が消えて食べられるようになるからねうわーすげえじゃあじゃあお父さんの足が臭いんだけどなんでへえそれはどうしてじゃあじゃあおまわりさんってなんでおまわりさんっていうのうんそれはね おまわりさんは街を見回ってるからおまわりさんって言うんだよおー ビラ配り。先輩トシヤさんのことどう思います一見冷たいですけど実はイケメンですよねそう私今フリーだし誘っちゃおっかな 輩どう思いますああ <laughs> いいいんじゃない <laughs> じゃあ早速今晩誘ってみようっ 疲れ様早かったのねこれ終わったら手伝いに行こうかなって思ってたの中手川さんが手伝ってくれた彼女がチラシ配るとみんなすぐに受け取ってくれるから助かった も早いんだからさっさと帰って寝ろそっちこそ早く帰った方がいいんじゃないの中田川さんと食事行くんでしょ夜景の綺麗なレストランなんて興味ない 町会長の神保さんから。どうかしたのか？ みんなさ私がリベンジしたくて始めたことを知らないんだよねなんか騙してるみたい 子供の頃いじめられてたえっ何急に俺をいじめてたやつは大人になって市議会議員になったなんとか俺も同じ道に進んでそいつに仕返ししてやろうと思ったけど俺は政治家に向いてないだからすごい政治家を育てる秘書になろう もうだったのあなたもリベンジで嘘に決まってるだろえ俺はいじめられてなんかいない大学時代政治サークルにいる時にスカウトされてこの道に入ったえちょっと何なのどんな理由で目指したかなんて関係ないってことだ 民館で演説会をした後講演会の皆さんと食事会その後明日の応援演説の打ち合わせなんで凱旋お願いしますはいあなたのそんな顔がまた見られて嬉しいよし最終戦頑張りましょうはい、はい として出馬している斎藤博正さんから精神的かつ肉体的な損害を受けたとして被害者の会を設立しましたこの子ティッシュ配りしてたうんでもどうしてこんなこと斎藤博正さんは複数人の女性と交際し妊娠させお金で解決をしていたんです 女性を性欲のはけ口としか思っていない斎藤博正に騙されないでくださいそんな男にこの国は任せてはいけません無責任極まりないそんな男を国政選挙になんか参加させないでくださいこれで博政先輩は終わり当選予想2位の先輩の勝ちですよまだそうと決まったわけじゃないそうね 斎藤家のことだからどんな手を使ってでも這い上がってくると思うわいいかとにかく事実無根で通すんだ終わったか終わったか終わったかよし茂先生の言う通り事実無根ですよ真実かどうかは問題じゃないとにかく勝つんだ勝って勝って勝ち続けて お前は我が斎藤家初の総理大臣となる私が果たせなかった夢を分かってるなはい今回初めて出馬された宝石美希さんなんですが初めての選挙でいろいろ大変なこともあったんじゃないですかいえ皆さんのご声援のおかげで どんなことでも乗り越えられていますうんでは最近インターネットなどで広まっているこのような情報についても宝石さんは気にされていないんでしょうかこちらです何これ同じ神奈川19区から出馬されている斎藤博正候補と 交際していたと書き込みがされていますがこれはどういうことなんでしょうね斎藤候補と付き合ってらっしゃったんですか斎藤候補のインスタに2人のツーショット写真が掲載されてましたがもしかして立候補したのも斎藤候補と何か関係があるんでしょうかどうされました宝石さんお答えください 斉藤さん流石美樹さんと交際してたというのは本当なんですかあちらにもご迷惑がかかるので僕からコメントはということは事実なんですね僕が悪いんです勘違いさせることしたから斎藤博正さんに傷つけられたという被害者の会も高石さんの仕込みという噂もありますけど本当にくださいよすみません僕には何もただ僕はフェアに戦いたいただそれだけです斉藤さん斉藤さんそく藤さん 今の斎藤さんの口ぶりからすると全ては宝石響の差し金のようですねこの人いつも広政と一緒にいる自作自演ってことですかそうみたいね最低このままだとヤバいんじゃないですかフォロワー数も減ってるし講演会に事情説明に行った俊哉さんも全然戻ってこないし 先輩助けてちょちょっとちょっとどうしたのあの赤ちゃん寝かせるからソファー開けてはい、ああと毛布持ってきて分かりました 荒井みきに金で雇われた嘘つき女だって誰が調べたか知らないけど名前もうちの住所も家にも人が来ててとてもその子を連れて帰れないひどいあんたが頑張ってんの見て私もちゃんと戦わなきゃって。 なのにこんなことバカみたいバカなんかじゃない。 で広政さんの当選は間違いなしですね予想以上に宝石美樹の支持は大きく落ちたからな出しゃばるから痛い目に遭うんだよいい君だよな <laughs> あああんまり悪く言ったらかわいそうだろ泡沫候補なりに頑張ってんだから <laughs> 何なんですかあなた 何のよどれだけ卑怯なのよあなたは何の話とぼけないでネットでの誹謗中傷全部あなたの仕業でしょ何かおかしいのはあ政治ってもの何も分かってないんだねそれでよく選挙に出馬できたな お前と俺は違うんだよ俺は斎藤家の跡取りだ総理大臣になるべく生まれてきた人間だだからどんな手を使ってでもこの選挙には勝たなきゃいけないんだそんなの間違ってる勝つためにたくさんの人を傷つけて騙してあんたのせいで彼女はね凛子さんは 赤ちゃん抱えながら家にも帰れないのよ凛子誰だよそれ政治に嘘はつきものだ俺は何も悪くない騙されるバカが悪いんだよお前も他の女たちも俺に盾つくんなら もう少し賢くなってからにしろよ分かったらとっとと危険したらどうだ負け戦に参加しても時間と金の無駄だ女のお前がこの俺に勝てるわけないんだから 女の子いじめちゃダメですよ物知らないってのは罪ですねいや今日も弁が立ちますね <laughs> てか凛子って誰ですか覚えてねえんだよないやいや僕がお金渡したあのああ <laughs> ふざけんな ふざけんな んでこれ以上こいつを侮辱したら許さねえからなお前何したか分かってんのか選挙期間中にこんな暴力来い残念だったな俺はもう秘書じゃないちょどういうこと 一人でも勝てる <laughs> ああいつですおいとりあえず捕まえてくださいちょっと警察行くぞちょちょっと待ってちょっとちょっと待って一人でも勝てるってどういうことよ 今回のことは公にしないっていうことで向こうにも納得してもらった公にしてもお互い損するだけだから門脇君は一身上の都合で辞任ということになるどうしてですかどうして本当のことを言っちゃいけないんですか 彼は私を守るために負けてもいいのたとえどんな理由があろうとも暴力を振るおうとした候補者を支持する人間なんていないだから門脇君は必死になってあなたのことかばったんじゃない 門脇君は若いけど自分がついた政治家は全身全霊でサポートして選挙に勝たせてきたでも結局は利己的で嘘ばっかりの政治家に失望し裏切られて それで秘書の仕事も離れることになってそんな彼があなたのことは絶対に勝たせてみせるって私に言ったのよそんな彼の気持ちあなた台無しあなたまで彼のことを裏切るつもり なたが門脇君のためにできることはたった一つ選挙に勝つことよ選挙に勝つためには彼のことは忘れなさい 目を浴びている神奈川19区ですが高来市美希斎藤博正両陣営による熾烈な戦いは続き SNS による泥仕合も過熱しています現在選挙予想でもどちらが勝つか全くわからない状態であり明日の選挙運動最終日に行われる街頭演説が勝敗の分かれ道になると思われます いよいよ最後の街頭演説だね、うん、そうだねどうかしたううん、別になんか心配事でもあるのないわよ私は絶対勝つから心配事なんて何にもたらいいけど お姉ちゃんには後悔してほしくないから選挙に勝ってもお姉ちゃんが後悔するなら応援する意味ないじゃんじゃあ後で行くから頑張ってね行ってきます 中お集まりいただきまして誠にありがとうございます元気よくねまるで、はい、お天道様が祝福してくれているかのような晴天に恵まれました最高の演説我が清和党公認見せてちょうだい宝石美里が最後のお願いにやってまいりました、はい、そろそろ上にはい 紹介いたしましょう嘘をつかずまっすぐ有権者と向き合う宝石美希です した清和党公認候補美希です今嘘をつかずまっすぐ有権者と向き合う美希と紹介されましたがそれは間違っていますなぜなら私は皆さんに大きな嘘をついているからです に勝ったとしても私はずっと後悔し続けるでしょう応援してくださる皆様のためにも後悔するような勝ち方はしたくありませんネットにも出ている通り私は 自分勝手なリベンジのために総理大臣を目指してこの選挙に出馬しました振られた男にリベンジができるなら他の人のことなど有権者の方々のことなどどうだっていいと思っていました。 もある人のおかげで私は変われましたその人は私には愛される力がないから選挙には勝てないと言いました腹が立って悔しくて。 本当に大嫌いででも口答えばかりで選挙のことなど全くわからない私のずっとそばにいてくれたんですお前が見てるのはもうあいつじゃないんだからお前はバカ正直で 周りに痛いと思われてるぐらいがお似合いだ私が期待を裏切ってしまった時も私を信じて助けてくれましたこれ以上こいつを侮辱したら許さねえからなその人のおかげで私はリベンジのためではなくて 応援してくださる皆様のためにこの選挙に立ちたいと心から思えるようになりました私はその人と約束しました嘘をつかない政治家になるそして 周りの人たちの幸せが自分の幸せだと思える政治家になると私宝石美希はどんなことがあってもこの2つのことを守り抜きます 国の 立派よ宝石さん にいないとおかしいでしょうあなたが命がけで支えたい政治家が私以外にいると思ってんの私みたいに美人で頭良くておしゃれで努力 私はあなたにそばにいてほしい政治家としてだけじゃなくてあなたもそうなんでしょだったら私のそばにいなさいよ 前代未聞だなこんな選挙私を誰だと思ってるの宝石美紀よ 当選確実万歳万歳万歳万歳宝石さん当選おめでとう私を総理大臣の椅子に座らせてくれる約束ですよねその時まで握手は取っておきます そうね委員会の時間だこれは私宝石美希のリベンジの物語ではなく新しい自分に生まれ変わるまでの物語あと1個で豚汁無料 先にタクシー拾って待ってるぞえあもう応援してくれる人がいれば人は誰でも変われるのです